ko'rsatmaydi baraka topkur islombek aka payg'ambarga nozil bo'ladi sizga nima nozil bo'ldi payg'ambarchi payg'ambar ham borib gapirgan tushunyapsizmi va solimni konkret javob bering sizga hmm. nima nozil bo'ldi kitobda kimdan xudodan kimdan xudodan Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Ha, haqiqatan bugungi videoda ko'rib, ya'ni ushbu videoda ko'rib, endi haqiqatan yaqingizni ushlaysiz. Videoda boshlashdan oldin hozir ko'rgan videolarda albatta, albatta polni to'liq qismini qo'yib beraman. Dastavval videoni boshlashdan oldin kim nima desa desin, ushbu videoga like bosishlarni eslatib bo'lgan bo'las edim. Sababi ayrim meni doim qo'llab-quvvatlaydigan insonlar prosta esidan chiqib qoladi xolos. O'shaning uchun ular uchun eslatmoqchiman xolos. Agar bosgan bo'lsangiz kattakon rahmat. Men esa videoni boshlashga tayyorman. Marhamat. Aziz vatandoshlar, hozir ushbu videoni ko'rib haqiqatdan aytganda shok bo'lasizlar. jahlilar chiqishini bilmaysizlar, asabiylar buzilganini bilmaysizlar. Umuman, umuman boshqa chustva bo'ladi. Sababi shaxsan men shunaqa bo'ldim. Ko'p-ko'p insonlar ko'rdik. Payg'ambarimizni yomonlab qo'yganini ko'rdik. Alloh taologa so'kingan insonni ham ko'rdik. Endi bilmadim inson desak agar. Dinidan chiqqandi, iymonidan chiqqandi, erkakligidan, ayolligidan chiqqan odamlarni ko'rdikda, lekin shaxsan men payg'ambarman degan insonni ko'rmaganman. Ha, Ba'zida turklar ba'ziga bir o'sha turklar bor, Otaturkda shunaqa payg'ambarimiz u deyshat, prosta haligi bilmayman endi hurmat qilibmi ular. Endi ular o'zlarini shaxsiy fikri bu. Juda ko'pchilik o'sha ateistlar shunaqa bir payg'ambarga tenglashtirishadi. Turkiyada Otaturk Mustafa Kamol. Men bir narsa demoqchi emasman bular haqida. Xullas, ko'p gapirmaydi. Avval shu videoni ko'ringlar. Keyin o'zingizlar fikringlarni albatta kommentariyga yozib qoldiringlar. Bilmayman endi nima deysizlar, lekin bu e, sizlarning fikringlar albatta o'qilyapti. E, kimga tegishli bo'lsa o'zlari ko'rib o'qib oladi bu narsani. O'shaning uchun hozirda o'zida fikringlarni kommentariy qoldirishingizni eslatgan bo'lasin. Ha, orada like bosganlar kattakon rahmat. Xo'p, demak, videoni qo'yaman. Marhamat. baraka Islombek Payg'ambarga nozil bo'ladi. Sizga nima nozil bo'ldi? Payg'ambarchi payg'ambar ham borib gapirgan tushunyapsizmi va savolga konkret javob bering sizga nima lozim bo'ldi kitoblar kimdan xudo qanaqa qilib qanaqa qilib manga buni shunday sizni nimadan yozgan agar yozgan kitoblarimda qaysi qaysi joyda qur'onga qarshi to'xtang ayting krachkovskiyni mana aytyapman ko'chiryapsiz krachkovskiy tafsirini uni tafsiri emas uni tarjimasi a tafsirini man berolman tarjimasi nimani tarjimasi u qur'onni krachkovskiyni tarjimasini bu kishi qur'on deb olgan o'shani tafsir qildim Kur'an uzun Arapça yok. bu kishini nazdida ya'ni man tushunmadim krachkovskiyni tarjimasidan shu tafsir yazdı. tafsir yozadilar krachkovskiyni tarjimasi bu kishiga qur'on yo'q payg'ambarlar unaqa qilishmaydi to'g'ri tushundingiz yo'q mayli qarashib ahzob surasi surani yettinchi sura elliginchi qirq to'qqiz ellik ikkinchi oyatlarni oching xudo va'da qilgan nima degan tafsir beraman degan oxirgi zamon kelganda oching tafsir beraman ha xudo va'da qilgan keyin o'ninchi sura qirqinchi oyat o'qing qaysi kitobdan o'qiysiz man qurg'onda o'zbek tilida bo'lmisiz yo'q men qarang yo'q yo'q to'xtab turing man tushundim tushundim sizlarni pozitsiyalaringizni man bilaman yo'q bilmaysiz Men bilan endi gaplashyapsiz agar bilganda bilmaganimda man kelmas edim bu yo'q men bilan endi gaplashyapsiz-ku. oldin gaplashdikmi ha oldin gaplashdikmi siz bilan Aslan oldin o'qiganmiz bu? yo'q men sizga aytmayman qaysi din payg'ambarisiz shuni ayting Men shu payg'ambarki qaysi din xudoda nechta qurg'onda qurg'onda e, xudo va'da qilgan tafsiri bergan payg'ambariman endi bundoq qarangda yo'q tushundimmi qur'onda siz gapni eshitmas ekansiz islombek aka islombek aka o'qimasdan turib hali yo'q islombek aka gapni eshitmas ekan siz eshityapmiz sizni mana bitta davoyingiz hozir payg'ambarman deyapsiz to'g'rimi payg'ambarman deyapsiz ha paslannik deyapsiz to'g'rimi qur'onda ahzob surasi qirqinchi oyatda وما محم... وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين degan. man arab tilini bilmayman Men sizga o'zbekchasini aytib beraman. Arab O'sha tilida o'zbek tili tarjimasini o'qib eshitib bermayman turing. yoki rus tilida eshitib turing, eshitib turing. chunki hozir siz Qarang, qarang. tarjimasini adarab qilib aytishingiz mumkin menga Krachkovskiyni ham ochib o'qing shuni. chunki sizda bu bilim yo'q bilim yo'q siz tushunmaysiz qanaqa qilib bu kishi sizga xohlagancha tarjima qilish uchun siz unga ishonmasangiz sizga bilim bo'lishi kerak islombek aka islombek aka не будем islombek aka eshitmayapsizmi oyatni eshitmayapsiz original original oyatni eshitmayapsiz я для чего скажите да для чего сейчас этот час очень близок близок к чему что скоро будут все религии какие есть иудаизм христианство э, вот этот который есть Э, традиционный ислам, из которого исходит терроризм, там все такое, это уйдет. Куда? А в прошлое его не будет, а будет ислам, единая религия ислам. Но ислам коранический, основанный на Коране, не на этой болтовне хадисов сунны. Это болтовня. Qur'on To'g'risini aytsam do'stlar, shaxsan men bu videoda ko'rib nima deyishga ham to'g'risi hali nima o'ylashga ham shok bo'lib qoldim. Sababi bu odamni o'zingizlar ko'rdinglar. Hozir men oxirgacha ham ko'ra olmadim. To'g'risini aytaman. Bu men bu videoda oxirgacha ko'ra olmadim. Menga o'zi 3 e, kun 4 kundan beri bu videoni jo'natyapti juda ko'pchilik Instagramdan. Bu arada Instagramni eslatib qo'yaman, Maksmatov deb Instagramdan murojaat qilishinglar mumkin. Bundan oldingi videoda boshqacha bir yerda edi va adashmasam tabiblik qilayotgandim. Shunaqa u videosini men to'g'risi hozir istadim, topolmadim. sizlarga u videosini ham qo'yib bergan bo'lasim. Keyin kimdir bu odamni chaqirib o'sha e, so'roq savol qilganda o'zingizlar ko'rdinglar, o'sha payg'ambarman, kimdan vahiy keldi? Allohdan vahiy keldi. E, deyapti-da, e, kitoblarda o'sha bitta ikkita kitob yozdim dedim, adashmasam o'sha kitob tarjima qilib qo'yganmi? Xullas, o'zingizlar ko'rdinglar, uni qaytarish kerak yo'q. O'sha narsani ko'rib, to'g'risi men hayron qoldim. Ha ko'rdim mana uje sekin-sekin bilmayman zamon oxiri deymizmi bu narsani yoki insonlarda o'zgarayotganimi yoki insonlar ichidagi narsani ravon gapirib yorayotganimi bilmayman. Bu narsaga qanday izoh berishki o'zim ham hayronman. Lekin oxirgi paytlari e, o'zingizlar ko'rdinglar, juda juda juda jirkanch insonlarda yo'q. Insonlarda jirkanch taraflarini ko'rishni boshladik. YouTubedan bilmadim, YouTube chiqqani uchun bu narsa keng rivojlanib ketdimi yoki insonlar prosta fikr doirasi deymizmi, dunyo qarashi o'zgarib ketdi, bilmayman-ku, lekin haqiqatan jinni ketdi narsalar ko'rishni boshladik. Men ko'pincha videolarimda turklarni mm, primer qilaman, nima deydi, solishtiraman. Sababi o'zim mm, Turkiyada anchadan beri yurganim uchun, i e, bularga masalan tomirimiz yaqinroq, keyin dinimiz bitta, e, qasr ma'noda ko'p narsamiz, tilimiz ham yaqinroq bo'lgani uchun bularni haligi o'zgarib ketganini yoki juda ham qaysidir ma'noda rivojlangan, qaysidir ma'noda yomon tarafga rivojlanib yetganlarini hali primer qilaman. Nima dedi? E, Solishtiraman. Demoqchi bo'lganim shuki, Turkiyada ha, masalan, ateist juda ham ko'p. E, keyin o'zingizlar bilasizlar jirkanch deymizmi bilmadim xullas e, jinsini almashtirgan odamlar ham juda ham ko'p lekin men payg'ambarman degan insonni birinchi marta ko'ryapman u ham bo'lsa Ko'ryapsizlar o'zbek odam. Bu inson haqida bir narsa deyishga ham hayronman. Sababi men bu insonni shaxsan tanimayman. taniyolmadim. Endi birinchi marta ko'ryapman, ya'ni video orqali oldim, bilgan yoki eshitgan insonimiz emas. Masalan, din arbobi yoki boshqa inson emas. O'shaning uchun men uchun ajoyib bir g'alati bo'lib keldi bu narsa. O'shaning uchun sizlarga ham ko'rsatdim keldi. Siz ko'rmaganlar bor, bilmaganlar bor. Videoni ko'rib, to'g'ri xulosa oldinglar degan umiddaman albatta. Toshinglar bo'lsa, menga emas albatta, kerakli o'zi shu videoga qarab kim yodginglar kelsa otoringlar. O'zingizlarda e, o'zinglarni izohinglarni qoldirdinglar degan umiddaman albatta. Agar ko'p gapirgan bo'lsam, oshiqcha noto'g'ri gapirgan bo'lsam, ming bor uzr so'rayman albatta. Green karta haqida bo'ladimi yoki shaxsiy savolinglar bo'ladimi? Instagramdan aloqaga chiqishinglar mumkin. Aytib o'tganimdek Max Madrid deb topasizlar. Xo'p do'stlar, tez orada ko'rishguncha xayr deb qolaman. Albatta ming bor uzr so'rayman kimgadir yoqmagan bo'lsa, maylida kimgadir yoqsa, yoqmasa. ularga qo'shilib yig'lashamdik. deb ushbu videoda shu yerda to'xtatmoqchiman. Mayli do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. O'zingizdan ehtiyot qiling. We about to turn it up.